Heroína é uma equação celular que ensina aos factos usuários da validade geral. Eu aprendi muito por ter consumido heroína. Vi a vida reduzida num conta-gotas de solução de morfina. Eu experienciei a privação agoniante, depois de não ter consumido. E o prazer mostrado com alívio, quando as células sedentas da droga bebiam da agulha. Talvez todo o prazer seja alívio. Aprendi o estoicismo celular que a heroína invoca no consumidor dela. Tive perante mim a visão de um cubículo repleto de drogados, doentes silenciosos e imóveis, cada um na sua miséria. Eles tinham conhecimento da inutilidade de se queixarem, ou sequer de se moverem. Eles sabiam que, basicamente, ninguém podia ajudar ninguém. Não há nenhuma solução, nenhum segredo que alguém possua e que possa revelar. Eu aprendi a equação da heroína. Heroína não é como o álcool ou a erva. Um método para aumentar a tua alegria em viver. Heroína não é um estímulo. É um modo de vida.